Brak ci czasu na czytanie książek? No ja też mam z tym problem. Szukałem tego czasu i znalazłem. Wiecie gdzie? W dojazdach. W tamtym miesiącu dojeżdżałem przez 42 godziny. Pomyślcie, że przeczytanie lalki Bolesława Prusa to 38 godzin, czyli wystarczyłoby tego czasu. Książki biznesowe bywają krótsze. Na przykład świetna książka Siła nawyku Charlesa Duhicza to jedynie 12 godzin. Czyli dojeżdżanie jest czasochłonne, książki wymagają czasu. Połączyłem to, czyli słucham audiobooków, książek w wydaniu dźwiękowym. Jeżeli chcesz korzystać z mojego doświadczenia, od czego zacząć? No, po pierwsze od nawyku. Od nawyku włączenia audiobooka zamiast radia, gdy ruszam w samochodzie. Po drugie, posiadanie przy sobie dobrej kolekcji książek, które chcę poznać. Kupuję je albo w wersji angielskiej na Amazonie z ich serwisu audible.com, albo masa dobrych polskich audiobooków, czy w księgarniach, na płytach, które są odtwarzalne potem w samochodzie, czy ściągając z internetu, z księgarni internetowych. I wtedy można ten czas, pozornie marnowany, bardzo produktywnie wykorzystać. Miesięcznie poznawać jedną, może dwie książki, dzięki temu rocznie, może 12, może 24 i to już dobry początek.